我不怕多，哈哈，两个三万。 آه، نحن أنا عمري يعني ما يقرب من ستين سنة في هالقرية الضيعة هاي ضيعة قديمة جدا آه، من من آه، أيامات العهد الروماني بناء القلعة وأيضا صار فيها زلازل قبل الآن ولكن هذا كان زلزال يعني بهالوقت هذا زلزال ضخم جدا أدى لدمار قسم كبير من القرية هاي الدمار هذا اللي نحن شايفينه هلقيني آه، دمار آه، بسبب هالزلزال الأخير يعني الناس تهجرت من بيوتها ناس آه، وين بدها تروح ما بنعرف يقرب من 100 بيت او اكثر من 100 بيت اجت 300 مهندسين بدهم آه، يفحصوا هالبيوت ويدققوا فيها وطلبوا اخلاء البيوت طيب اذا بدنا نخلي بيوتنا او خلينا بيوتنا بال... ما بكيفنا يعني بالقوه خلينا هالبيوت طيب هالبيوت هي اللي وين بدنا نروح نحن وين بدنا نسكن